我们开运为什么要做法会？做法会消业障。你为什么没有效？你被压的受不了了。就像今天早晨，啊，一起床，我两个双肩都疼，啊，腰也疼，腿也疼，莫名其妙。哎，对我们有经验的人知道，哦，好了，这业障来了。这业障有我自己的业障，因为今天要办法会了，很多缘亲债主要借着。 这个肩上的这个肩颈放莲花，开莲花送他们走，这是父跟母系的业障；头顶沉沉沉降降的，这是过去七世父母的业障；脊椎骨上面沉重疼痛哦，这是列祖列宗的业障，通过 DNA 带过来的啊；五脏六腑都不舒服，这是我们缺仁德。 肝就不舒服，缺益德；肺就不舒服，缺理德；心脏就不舒服，啊，缺智德；肾脏就不舒服，啊，这个缺这个肝德。刚才说仁德是木，啊，仁义礼智，智是什么？肾德，信是什么？信德缺的人，脾胃就不舒服。说你浑身都不舒服，那就证明你五德都缺。 啊，缺德的厉害！有的人叫五心烦热，然后六神无主，没有一个地方好。啊，那这个叫一个这个叫五阴之生苦，在佛法里面叫五阴之生苦。说是每当法会来临的头一天和当天，我都会不舒服。除了自己的业障，还背你们的业障。为什么？谁让你们出钱了呢？ 啊，这个拿人钱财替人消灾，啊，这个道场，这个师傅可不是那么好当的，啊，说是将来我们这个师傅很有钱的时候，免费给你们办法会，啊，你们鼓掌，鼓掌都是傻子，为什么鼓掌傻？按这个鼓掌，你不想掏钱，你的业障就还是自己背，你不说鼓掌是傻子。 啊， <laughs> 师傅明明告诉拿着你的钱财替你再背业障，再 <laughs> 消业障，哎，你就使劲儿啊！师傅不要钱，办法会了，使劲儿鼓掌， <laughs> 那就是业障留着自己用，是吧？所以大家要知道，这个有些人很舍不得啊，这个立个黄牌、立个红牌，好像是这个割肉一样，心疼，舍不得，这叫吝啬鬼。 你这一辈子赚钱，不管多跟少，你总得拿出一个比例数来清心消业。我们所有的不顺利、运程不好，什么原因？哎，业障障碍呀，业力障碍呀。这个业力障碍什么时间能够干净呢？可以干净的。你成佛的时候一定没有业债了。我的师父熊老师，当时跟我讲。 我说师傅，你这个天天哄着我烧纸、烧纸、烧纸，还是烧纸，这烧到哪辈子才不烧了？师傅说这辈子就要不烧了。我说怎么就能不烧呢？他说你这辈子成佛了就不用烧了。哪有一个还有业债的佛菩萨啊？这个菩萨还是还债没圆满，他还要度众生。那佛不度众生了，为什么？为什么不度众生了？ 众都跟他有缘众生，他都度完了，他就成佛了，说他没有业债了。所以说我们什么时间不烧金银纸，什么时间不用参加法会，什么时间不用去消业障了？你成佛了就不用了。有的人来问我，师傅你成佛了？我说我成佛了，你就看不见我了。为什么？我就走了吗？涅 <laughs> 槃了，那就不在这儿啊。师傅还有肉身在，那就证明没成佛 <laughs> 啊。为什么没成佛？欠你们的。 那你看你们那些小样儿，高兴死了！师傅欠你们的，真欠啊！不欠，不会在这啰嗦，管你们那些闲事儿，对不对？早去逍逍遥遥到山里玩去了。所以大家要知道，对清音消业这件事儿，别人怎么说都不要去听，自己心里要清清楚楚的，是我有业障，我需要去参加法会。 我需要师傅做主法人，这个请到四圣众，请到六道众生，年年做，天天做，月月做，多做法会。你看又没有掌声。哎，多做法会，你的就消了业障了吗？你就快速成佛了吗？是不是清音消业？我之前讲修炼四大要素：修性、修命、修心，清音消业。 清音消业是最重要的，为什么？你清音消业不彻底，不到一个度数的话，你修心修不进去。你想心静如止水，你可以吗？哎，吃点大麻，吃点安眠药，可能就就差不多了。 <laughs> 那叫糊涂，那叫昏沉，那也不是心如止水啊。心如止水是清清亮亮的，明明白白的心如止水啊。 没有任何的烦恼你做得到吗？修心要修到空性正见，如虚空，如乌云蓝天，清清净净，明明白白，什么都知道，自己心不动意不摇。为什么做不到？业障啊，业力在障碍啊，冤亲债主在闹腾你啊，闹腾你一会儿头疼，一会儿身上痒，一会儿脚麻，一会儿这儿又不通，一会儿那儿又不通。 是不是修心修不进去啊？那修性修性是炼神，那你神不归界，它就成魔了。神跟魔就是一字之差，是不是你的业障纠缠，使你神烦恼，那你就魔心就起，又想骂娘，又想摔桌子，又想打人，那就神变魔了，对不对？也是业障，也是业障。 那么你身体修命，修命就是使身体没有病，百病不生。这个气脉，七十七万两千条脉，脉脉通畅，身上就一锅蒸汽似的流通着，呃，氤氲着，舒畅着。那这个就是修命，修命。你们现在修不到这个水平，这是什么原因？业障啊，业障里面都是黑气。 细胞里都是黑子，而不是白子，也不是清明的、清亮的光子。说是这个命题也修不好啊。说是不轻音消也，你修心、修性、修命就是一句空话，就被真正障碍了。说历来祖师，第一要带出好徒弟里好徒弟来要带出好学生来，第一就是折腾学生。 《妙乃日巴大师传记》你们看过了，啊，成就的大师，他师傅怎么折腾他的？六祖慧能更惨，他明明想到五祖那儿去听经，去去去修炼，结果还给发配到厨房里做工去了。所以说，大家要知道，修行。今年是牛年，牛年就是一个很重要的，你要转运嘛。 你做什么都脚踏实地的去做。